今天呢，我要跟大家分享光的胜利的必然性，以及呢，我们每个人为了推动光的胜利可以做些什么。光的胜利呢，就统计学意义上的确定性，在多维物理世界呢，有一个同质不等式法则。这个法则描述的是全宇宙的总熵值会随着时间的推移不断的减少，因为宇宙呢不是封闭的系统。 不论是过去还是到未来，熵值的减少呢，都意味着在某一个特定的时间点，当全宇宙的总熵值减少到某一个程度的时候，光明呢将会凌驾一切的黑暗，并且取得绝对的胜利。光的胜利呢，会打破宇宙二元性的观点，进而改变人类在地球生活中早就习以为常的二元思维。 换句话说呢，就是我们不需要黑暗来界定光，我们呢也不需要和黑暗打交道来进行灵性的提升，而是通过成为纯粹的喜悦来提升自己。到时候呢，所有的阴影还有苦难都将不复存在，大家的生活中将充满着光与幸福，而这些呢将会成为。 未来人们生活的常态。现在我们人类正处在一个转变期，所谓的转变期呢，就是物质从一个状态变成另外一个状态。这就好比我们把冰加热变成水一样。有关这个相变的过程呢，我在以后的更新当中还会给大家详细的解释。打个比方来说。 二零一二年呢，就是地球在次量子层面的转变期，也就是说呢，整个地球在二零一二年所有物质的量子层面呢，都处于一个剧烈转变的过程。二零一二年所经历的那次转变呢，是神圣本源通过卡拉比丘流行的十一道维度星门直接进行神圣干预的结果。那次转变呢，为地球上。 所有众生的意识产生了非常深远的影响。那次转变呢，也让我们从二元对立的社会转变成为合一的社会，打好了基础。整个黑暗石像的瓦解呢，是我们社会从二元对立转变为合一社会的关键所在。而这一切呢，将会在事件期间发生。为了达到启动事件所需要的临界能量，我们呢？ 正在采用一种非暴力的策略，为了推翻阴谋集团呢，我们会不断的释放出真相，让大众产生共鸣，而且呢，我们也会当着他们的面拆穿他们的真正面目。只要大家持续不断的通过大众传媒来揭发心灵编程的矩阵真相，就可以瓦解阴谋集团的最后权力堡垒。而阴谋集团的权力堡垒呢，就是人类。 被负面编程的集体意识，只要真相得以昭告天下，阴谋集团的谎言就会被瓦解。真相呢，可以在心智层面创造一个神圣介入所需要的光之网格，进而呢，在现实生活中显化出来神圣介入的成果。阴谋集团呢，也知道这一点，他们呢，正在背水一战。这一战打的是信息战，造谣人士呢。 会在网络上散播毫无意义的传言，目的呢是要分散大家的注意力和混淆视听。大家呢要学会倾听自己内在的指引，来分辨网络信息的真伪。只要愿意使用内在指引的人数达成了临界质量，集体意识呢就会产生一致的共鸣。其实呢，我们现在已经快要达成临界质量，之后呢真相。 就会在大众传媒上曝光，最终呢，这个靠着心智编程的控制矩阵就会瓦解。我们现在呢，也正在穿越一个多维度的门户，在这个穿越过程当中，神圣介入正在发生，而我们呢，也可以做很多事情来协助神圣干预。大家要是觉得世界一如往常，感到灰心还有不耐烦的时候， 可以做些什么呢？大家呢可以分享充满了光与爱的信息，以及呢其他可信度高的信息。大家呢可以将这些信息分享在个人的网站或者是社交媒体当中，要诚心的把这些信息分享给那些愿意接受的人，但是呢也不要强迫那些没有准备好的人。 去接受这些信息。如果你或者你的朋友是新闻工作者，可以考虑呢，利用媒体让某些信息曝光。只要你肯为真相付出努力，许多不可思议的巧合就会发生在你身上，许多机会之门也会为你敞开。光的胜利很近了，而我们将会一起去赢得。 光的胜利。